Bonjour, je m'appelle Bernadette, je vais essayer de résoudre en votre présence une grille de sudoku, merci pour votre attention. Le but du jeu est de remplir toutes les cases avec des chiffres allant de 1 à 9 tout en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par ligne, et une seule fois par colonne, et une seule fois dans le grand carré de 9 cases. Nombre caché et unique dans la ligne 5. Nombre caché dans la colonne 5. Nombre caché dans le grand carré 7. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne un groupe de nombres nus, et isolés dans la colonne. Un groupe de nombres nus, et isolés dans le grand carré. J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 1. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 7. Nombre caché dans la colonne 7. Nombre caché dans le grand carré 4. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne un groupe de nombres nus, et isolés dans le grand carré. J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 6. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne. 8. Nombre caché dans la colonne 1. Nombre caché dans le grand carré 6. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne. Un groupe de nombres nus et isolés dans le grand carré. J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 4. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne. 8. Nombre caché dans la colonne. 3. Nombre caché dans le grand carré 9. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne. J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 2. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 9. Nombre caché dans la colonne 2. Nombre caché dans le grand carré 4. Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 9. Nombre caché dans la colonne 9. Nombre caché dans le grand carré 9. Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 1. Nombre caché dans la colonne 7. Nombre caché dans le grand carré 7. Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 1. Nombre caché dans la colonne 1. Nombre caché dans le grand carré 8. Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 6. Nombre caché dans la colonne 6. Nombre caché dans le grand carré 6. Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 2. Nombre caché dans la colonne 6. Nombre caché dans le grand carré 2. Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 9. Nombre caché dans la colonne 7. Nombre caché dans le grand carré 4. Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 3. Nombre caché dans la colonne 3. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 3. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne n'oubliez pas de le faire avant de nous quitter, merci de votre attention, au revoir et à bientôt.